Mai pândit cu zilele, mi-e bântuit nopțile Și ca un prost ai făcut bum în mina mea Și de-o vreme cripăre Cripăre ciudatule, încerc să scap de tine, din mina mea și știi. Eu te rog să nu faci prostii, eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Din tine, din mine, din noi, pentru că tu ești în mina mea Bum, iar în mină, bum, bum, iar în mină, bum iar în mina mea Bum, iar în mina bum, bum, iar în mina bum, iar în mina mea mai urmărit cu zilele Mi-ai bântuit și nopțile ce folos au armele Când tu mă mori orice aș face în mina mea Gâtul un până la genunchi și în tufe tu te ascuns, te ascuns Să explodezi, ai vrea Dar drumul e blocat și între noi e doar asta exploda, exploda, e doar tu În mina mea, bum, iar în mină Bum, bum, iar în mină, bum Iar în mina mea Bum, iar în mină bum, bum, iar în mină, bum, iar în am nea. Bum, iar în mină, bum, bum, iar în mină, bum, iar în am nea. Bum, iar în mină, bum, bum, iar în mină, bum, iar în am nea. Tu să nu vii cu mine Sâsâitul tău nu ține nu ține con de case pe care le-ai distrus atât de rău Și bum, iar în mină, bum, bum, iar în mină, bum, iar în mina mea Bum, iar în mină, bum, bum, iar în mină, bum Yarın mina mea, Boom Yarın mina boom boom Yarın mina boom Yarın mina mea, Boom Yarın mina boom boom Yarın mina boom Yarın mina mea.